Thank you. jetzt erzählt euch der Erik vom CIA TV und von den Cannabis Social Clubs. Ihr habt vielleicht ein bisschen was von Willi gehört. Da wird auf Salzburg, der jetzt gerade in der Untersuchungshaft ist, da wird euch der Erik ein bisschen was erzählen. Ein Applaus für den Erik! Aber Freunde, liebe Brüder und Schwestern, geil, dass ihr da seid. Wunderschöner Tag wieder. Ja, ich bin Erik von den Cannabis Social Clubs Austria. Jetzt zum zu einer neueren Geschichte hier im Wahnsinn. Ihr kennt vielleicht alle den Willi Wallner vom so Cannabis Social Club Salzburg. Das ist der Mann, der immer wieder verhaftet worden ist, weil er sich Pflänzchen zu Hause angebaut hat. Insgesamt hat es die Anklage auf fast 80 oder sogar tatsächlich 79 Pflanzen geschafft. Jetzt sitzt er im Häfen. Der Mann hat sich... Sie waren Morphium-Patient, Schmerzpatient. Ja, LKW-Fahrer hatte den Unfall, äh, Fuß gebrochen und so weiter und dann haben sie noch Morphium, den Morphium therapiert. Das Zeug ist ihm nicht bekommen, er hat sich das dann selbst entwirkt und hat Cannabis entdeckt. Seitdem baut er Cannabis an. Ich weiß nicht, wie viele Verhaftungen und Gerichtstermine der Mann schon hatte. Jetzt haben sie ihn dann auf längere Zeit eingesperrt. Seit Februar sitzt er drin. Was glaubt ihr, was das Erste gemacht ist, dass er im Knast was ich im Knast mit ihm gemacht habe als erstes. Morphium! Morphium! Hey Willy! Ja, es gibt bestimmt mehrere Leute, die die Erfahrung gemacht haben. Auf jeden Fall der Willi, der hat <coughs> der verträgt das Morphium nicht. Der hat mit dem Morphium erst zusammengebrochen. So sieht das aus hat. Das ist der Wahnsinn dieser Gesetzgebung. Eine Unmenschlichkeit, die uns nicht nur unsere Menschenrechte verwehrt, ein Kraut zu nutzen, das Menschen seit Zehntausenden von Jahren nutzen. Letztes Jahrhundert ist ihnen eingefallen, dass das viel zu billig ist, weil das jede Oma in ihrem Garten anbauen kann. Den haben sie uns weg aber uns mit Morphium spritzen, das können sie. Mittlerweile, jetzt kommt der Witz, der Willi kriegt Sativex im Knast. Das ist unser Stäuber. Er wird produziert aus österreichischem Cannabis, das in Wien angebaut wird und nach Deutschland zur Pharmaindustrie geschafft. Und die machen auch Sativex künstliches pharmazeutisches Produkt auf THC-Basis. Das kriegt er jetzt zweimal am Tag. So eine Munddusche. Das hilft ihm nicht besonders viel mit seinen Schmerzen, ist aber besser als nix. <laughs> Das, ist, das sind die Umstände, in denen wir leben. Also, lasst euch nicht unterkriegen. Free-willi.org free willyorg free